Boas estresadas, somos Antía e Alberto e voltamos unha vez máis coa nosa sección Non se estresen. Oxe, como xa empezamos a traballar a educación afectivo-sexual e as parellas, vámonos a marcar unha estrella dan e vamos a falar das fases do amor en parellas, que saibades que o amor ten cuatro fases. A primeira é a atracción, que xurde ou antes de empezar a relación ou nos primeiros momentos, nas primeiras citas. Si, si, é esa parte da relación na que estamos pensando todo o día en quedar con esa persona e non paramos de whatsappearnos. Segunda fase, que é a fase do enamoramento ou lueme. Aquí é cando aparecen todos os mitos do amor romántico. Por qué? Porque pensamos que a persona que que estamos é perfecta, incluso cando vai ao baño tira rosas. Esta fase durante 3 e 4 anos, e o que María Esclape denomina tolemia transitoria. Por que? Porque o noso corpo está nun estado de activación e caos constante. Sabedes cando din que sentimos mariposas no estómago? É porque temos un estrés positivo. Que pasa? Eso non mola. Se o tuveramos para sempre, enfermaríamos facilmente. A terceira fase é a do desencantamento, ou como lle chama unha amiga de María Esclápez, La maldición de los tres años. Por qué? Porque cando empezamos a ver as imperfeccións e os defectos da persona ca que estamos. E empezan as primeiras solicitudes de cambio. Nota mental, non están pedindo que cambiemos a nosa identidade, sino en certos comportamentos que a outra persoa non lle sentan ben. E cando empezamos a ter que dialogar máis para chegar a consensos e que as dúas persoas non nos fagamos daño. Esta fase é crucial para saber se a parella vai a seguir ou non, porque é cando se dá o acoplamento. Que quere decir eso? Que é cando nós nos vamos facendo eses cambios personais internos e nos vamos adaptando aos cambios e suxerencias que nos pide a nosa parella. Pero recordad unha cousa, estar en parella requiere esforzos, non sacrificios, eso é moi importante. A cuarta, E a última fase é a fase de madurez. Por que digo a fase de madurez? Porque é cando a parella xa pasa a ter unha relación máis tranquila e estable. E é cando se toman as decisións máis importantes da súa vida como parella, como cales, como se queren ter crianzas, se van a vivir no piso nunha casa, a que se queren dedicar no futuro, etc. En esta fase, cando pasas do enamoramento a un amor estable. Por que vos digo así? Porque hai un mito, unha crenza que está moi establecida de que todas as relacións teñen que estar sempre igual. E agora xa sabedes, con estas catro fases, de que todas as relacións evolucionan e pasan por diferentes estadios hasta chegar a unha madurez plena. Espero que vos gustase moito este vídeo e que aprenderades moito Se tedes algunha dúbida, xa sabedes, deixade abaixo nos comentarios.